Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang uh, tutorial natin ngayon ay kung paano matignan yung publish, help for review, or likely spam ng mga comments ng mga mag uh, sa atin or magsusubscribe sa atin. Okay, so ang una natin gawin, i-double click natin yung YouTube icon. Double click. So guys, lalabas yung page nito, okay? Yung home. Tapos yung profile uh, picture doon sa upper right hand corner. So i-click natin yung profile picture natin doon sa upper right hand corner, okay? Ngayon lalabas yung your channel, guys. Your channel. I-click natin itong your channel. Then next is YouTube Studio here. I-click natin 'to. Tapos guys, uh, nandito tayo sa page na to, channel dashboard, okay? So, ang gagawin natin ngayon, i-click natin yung comments here. So, dito makikita natin yung channel comments, okay? Publish, helpful review, dalawa, likely spam, 12. Ang daming uh, likely spam ko at saka helpful review, mayroon dalawa, likely spam is 12. Kita nyo dito? 12. Help for review is 2. So, i-click ko yung help for review. So, meron akong dalawang help for review. Ito. So, pabayaan ko lang sa dyan kasi help for review, pwedeng mapublish siya or mapunta sa spam. Yun ang ibig sabihin niya. So, neutral lang siya. Pag na-review ng YT, ng YouTube, either publish niya or likely spam. Okay? Now, let's go to likely spam. Okay? Mayroon akong 12. So, i-click ko yung likely spam. So, ito ang daming likely spam. 12. Okay? So, ito, mga ito. Oh. Spam, spam, spam, spam, spam. Mayroon 12. So, ang ginagawa ko guys, noong hindi pa ako money, okay? Pumupunta ako sa channel nila. Pero ngayon, nayaan ko lang kasi muni na ako. Hindi ko na pinapakialaman itong likely spam. Pero yung mga hindi pa muni, pwede lang iparido yung mga comments sila. Para sa ganun ay uh, mapublish yung mga comments nila. So, let's say kay, punta tayo kay uh, sino? know, ito kay Rachid at Art. Tingnan nyo guys, hindi kumapit yung kanya. Yung subscribe sa kanya natanggal kasi na-spam yung comment niya. Gano'n mangyayari, matatanggal yung subscription niya sa inyo pagka na-spam yung comments niya guys. So, ang gagawin ko, uh, pwede kong paulit yung comments niya. Let's say, punta ako sa isang uh, video niya. Yan, meron siyang harang. So, pwede mong, pwede mong mag-comment dito. Please, redo your comment. Yan lang, makikita ka naman niya na Joe channel na yung nag-send ng message sa kanya doon sa comments. So, i-click mo yung comments, guys. Huwag mo nang i-subscribe kasi useless lang kasi na-spam yung comment siya sa'yo. So, hindi rin mag-go through later on. So, mag-out ka lang. Go back. So, yun lang. Balikan lang doon sa kwan ulit. Kung gusto mong balikan lahat, balik ka ulit doon sa publish ah, uh, health review unlikely spam. Okay, sa your channel, balik ka doon para makapag-message ka sa kanilang lahat kung gusto mong gawin yon pero pag pabayaan mo lang, i-delete mo na lang. Punta ka sa comments ulit. Nandyan na, help for review ulit. Tapos like list pa. So, ganun, ganun lang guys ang gagawin nyo kung gusto nyo paulit yung mga hindi nag-go through na comments doon sa mga videos nyo, okay? lang, so thank you very much guys. Thank you for watching. Uh, sana nagustuhan nyo itong tutorial na ginawa ko. Maraming salamat. Uh, please don't forget to share, like, and subscribe to Chupram channel. Thank you for watching.